Tak já jsem se chtěla na začátek zeptat, ehm, jakou řekněme hierarchii nebo jakou pozici zaujímá vlastně kurátorství mezi činnostmi, které děláš, protože ty jsi pedagog, zároveň ehm, píšeš odborné texty, dokonce knihy, takže jestli, mm, řekněme, ehm, ta příprava těch výstav je nějakou v uvozovkách třešínkou na dortu, nebo eh, naopak je to nějaký vlastně moment, ke kterému ty ostatní činnosti nějak směřují, nebo jestli je to určitý rovině a ty, tyhle ty vlastně um, činnosti zaujímají nějakou stejnou, mm-hmm. stejnou pozici na tvém mm-hmm. myšlení, práce. Mm. Tak jednak se to v čase proměňuje. Jakože kdybych měl říct, jak je to aktuálně teďka, tak uh, teď je to jako něco, co bych dělal nejradši, ale nezbývá mi na to čas. Mm. A jako má to nějakou svoji asi jako logickou časovou posloupnost. Eh, já nevím, do toho roku 2010, když jsem byl v Galerii mladých, tak to byla v podstatě taková jako polovina toho času byla jako vázaná na tu instituci. Vedle toho jsem si jako hrál s nějakým pozdoktorským výzkumem a vlastně ty galerie jsem věnoval vlastně víc času než jako čemukoliv jinému. A teďka je to tak, že samozřejmě ta škola nějakým způsobem toho času zabere nejvíc, takže je to a jako třešnička na dortu v tom slova smyslu, že mě to baví jako nejvíc, ale zároveň na to málo času, takže a, jako snažím se spíš jako najít nějaký jako rytmus, kolik se toho dá vlastně zvládnout jakoby za rok, aby to jako nesklouzlo do nějaký takové ty povinnosti, co se jakože musí udělat a nebavilo mě to, abych vlastně z toho měl tu radost, jako protože to je fakt to, co mě jako vlastně jako baví nejvíc. Takže jako je to, je to něco, z čeho já vlastně dokážu trošku čerpat pro sebe, ale přiznám se, že vlastně třeba ne tak moc, jak bych asi chtěl. Já nevím, v rámci tady jako <clears throat> těch pedagogických aktivit, takže jdou trošku ty věci jako vedle sebe. Ne, že by se úplně míjely, ale jako pravda je, že, že tím, že tady vlastně ty kurzy, které tady učím, tak nejsou nějak specializovaný na kurátorství, tak tam to jako nejde úplně vytěžit, teda kromě jako jednoho, který teďka zkoušíme na to dělat se Zuzanou Jakolovou a funguje to dobře a, a nějak víc právě hledáme ty cesty, jak tam i dostat nějaké naše zkušenosti. Ty vlastně celou dobu mluvíš o tom, jakým způsobem um, kurátorství ovlivňuje eh, tvůj pedagogickou činnost, ale je možné vlastně mluvit třeba o tom, eh, jakým způsobem vlastně eh, ty edukační procesy ovlivňují třeba ehm, naopak tu kurátorskou činnost. Například si dělal výstavu S-Flux, která se mhm. věnovala mm, ateliérové výuce nebo výuce výtvarného umění, tak jestli je možné najít i tu paralelu obráceným směrem. Jasně. <clears throat> tak to byl projekt, který byl v podstatě součástí jako většího, většího celku. A to byl roční projekt, který zaštiťovala eh, Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem. A participovali na tom, myslím, že čtyři školy, jestli se nepletu, Akáda, Umprumka, Fakulta umění v Ostravě a a Favua vlastně každá z těch škol jako měla přijít vlastně s nějakým svým jakoby výstavním konceptem. Jako s tím, že většinou teda to si tak jako pamatuju, a už je to rok 2011, jestli se nepletu, tak eh, to byly takové jako víceméně standardní výstavy, na kterých se jako namíchali vlastně studenti jako ideálně vlastně z těch jako různých škol, což bylo takové jako podprahový jakoby zadání. A my jsme se rozhodli vlastně ještě se Šárkou Svobodovou to udělat, takže to celé vlastně zaměříme víc teda na tu školu. No to souviselo s tím, že já jsem měl v té době nějak asi čerstvě na stole Eh, nějaké texty, které se týkaly vlastně edukativního obratu a, a bylo to nějak jakože v tu chvíli jako zajímavý a byl jsem v té škole vlastně jako krátce. Takže tam, tam to bylo opravdu tak, že mě vlastně bavilo jako pracovat s tou školou jako s nějakým jako prostorem, zaměřit se vlastně na to, jak eh, každý ateliér je vlastně jiný, protože to byla jedna z takových těch prvních zkušeností, kterou člověk jako intenzivně prožívá, nevím, jako nedokážu to úplně porovnat jako s jinýma školama, ale mám pocit, že na FAVu to je jako možná silnější než jako jinde. Určitá jakoby izolovanost těch ateliérů v tom smyslu, že každý fakt je taková zvláštní jako jednotka, která funguje sama za sebe, má dost jakoby specifický směr a i dost jako odlišný charakter vlastně toho, jak se ty věci jako dělají a mně přišlo vlastně zajímavé tohleto jako ukázat. Takže to kurátorství tam bylo zase v podstatě takové, jako slabé v uvozovkách, kromě toho konceptu už mhm. potom to bylo spíš manažování jenom toho prostoru, že jo? jako každý den ráno zajistit, aby se tam ty lidi vystřídali, aby se tam jako něco odehrálo, protože v zásadě každý ateliér měl jako 24 hodin a, a ten obrázek se skládal opravdu jako v nějakým jako běhu. Zároveň tam asi bylo to téma, který mě jako bavilo a baví, i když se s ním jako těžko pracuje dlouhodobě, protože se to taky stává kliše a to je ten jako časový aspekt té výstavy, kde se tam jako něco mění vlastně v průběhu a člověk v zásadě nemá možnost to vidět jako celek, ale jenom jako přichází vlastně do nějakého procesu, takže a to byl určitě jako jeden zase z důležitých momentů, ještě který jsme tam chtěli sledovat a nabídnout někomu, kdo jako má tu možnost to vidět třeba pětkrát, šestkrát, osmkrát, po každý vlastně jako jiný, jiný obrázek té výstavy. Dokázal bys třeba vysledovat, eh, řekněme, určitý eh, postup, který ehm, vlastně nějakým způsobem třeba opakuješ eh, při práci na výstavách. Tím mám na mysli, že já nevím, máš nejdřív většinou téma, až do něj pak třeba scháníš ty díla, nebo naopak, jo, nějaká vlastně jakoby opakující se mm, metoda práce. Mm. No, ve skutečnosti to je spíš trošku jako naopak, že na začátku bývá eh, vlastně, bývají nějaké jako věci, které jsem jakoby viděl nebo které mě jako nějak baví a říkám si, že by mě bavilo s nimi jako něco dělat. A potom to funguje v takovým jako nějakým jako divným kruhu, jakože to téma přichází pak většinou jako potom, to zase dál jako definuje ty věci a, a tak dále, že tam je jako nějaký takový by zpětnovazebný jako proces, který probíhá do nějaké chvíle, než se to jako zastaví. A takže jako není to nikdy, asi teda nevím, nevybavím si, že bych to měl někdy tak, že bych jako si na začátku řekl, zkrátka, jako tohle jako to téma, chci to udělat a potom už bych jenom jako hledal, čím to naplním, že vlastně vždycky na začátku je opravdu nějaký jako silný zážitek s něčím nebo potřeba zpracovat spíš jako určitý druh jako uměleckých děl, než určitý druh jako témat, protože stejně ty věci sebou většinou ty témata nějak jako přinášejí. A z hlediska jako toho, jestli se něco jako opakuje v tom mým přístupu, nebo jestli mě něco nějak jakože baví dělat jako znova a znova, nebo nějaký jako model nějakého rukopisu, tak eh, jako myslím, že jedna věc asi, která by se dala najít jako ve víc těch výstavách, aniž bych si to nějak jako silně uvědomoval, možná až teďka do toho ústí nad labem, tak eh, je vlastně to, že mě baví <clears throat> jako znovu instalovat věci, které jsem právě už viděl, jako nějak jako jinak, jako dávat do nějakých jakoby, nových souvislostí, nabídnout jim jako jiný prostor, jiný třeba druh jakoby, instalačního jako nějakého řešení. A nevím teda proč, ale je to samozřejmě prostor, kde mám pocit, že jako se můžu bavit s těma umělcema a trochu jako si hrát na toho umělce taky, jo? že vlastně pak se můžeme bavit, jako jestli to bude teďka nainstalovaný takhle nebo takhle a samozřejmě primárně nemluvím jako do toho díla, protože to už je hotové, ale můžeme se bavit o tom, jak bude vypadat a tam vlastně najednou je nějaký jako proces, který mě osobně jako zajímá, že, že si tak jako můžu vlastně šáhnout na nějaké věci, které už mají přesah k nějakému designu výstavy nebo k architektuře výstavy, nebo k nějakým jakoby rozhodnutím, které jsou vlastně víc jako formální což jako vlastně potom fakt souvisí s tím, že mě baví takový ten jako hands-on jako přístup, že jako není to tak, že bych si to jako vymyslel, nakreslil na papír a pak se přišel podívat, jak je to nainstalovaný a řekl nějaký úvodní slovo, to je to, co mě z toho zajímá vlastně úplně nejméně a jsem v tom fakt strašný, jako v těch úvodních slovech, mě vlastně baví, baví ten jako týden toho instalování té výstavy. Ty vlastně celou dobu mluvíš o mm, konstruování vlastně výstavy nějakým jako, nebo o, o mm, nějakým jakoby rukopisu, který je formální, ale dalo, dalo by se říct, že máš uh, nějaký rukopis, který um, by byl obsahový? Hmm, tam bych skoro řekl, že asi uh, nemám. <laughs> Nebo nevím, není, není jako žádný leitmotiv, který by jako procházel. Uh, jako pravda je, že mm, do určité míry uh, podléhám naprosto asi normálně právě díky tomu, že jako, a to není jako nějak, že by se jakoby stěžoval tím, že vlastně jakoby nesedím někde jakoby v nějaké instituci jako kurátor a není to jako hlavní jako náplň mý činnosti, tak ty věci, věci většinou přicházejí jako v reakci na něco. Takže já nevím, typově je tady nějaký jako projekt, nějaký jako výzkumný grant, v rámci kterého se dá něco udělat, ten má nějaký jako generální téma a já si řeknu OK, tak v rámci toho vlastně můžu udělat tu výstavu. Takže to téma jakoby je trochu daný jakoby předem ale když bych to třeba popsal úplně konkrétně, to, co jsem popisoval obecně před chvílí, na tom, na tom že na začátku jsou jakoby ty věci, tak eh, třeba u té výstavy Vzpomínky na budoucnost 2 tam, tam byl nějaký jako obecný motiv jako velkého grantu, který se tady řešil, ale pro mě tam byl na začátku strašně důležitý spouštěcí mechanismus jako setkání s Agněškou Polskou, a s jejíma věcma vlastně na nějaký exkurzi školní, co jsme tady byli. Vlastně nějak se mi to tak jako divně popropojovalo dohromady. I Pak je samozřejmě ještě to téma to, že já dělám ty tematické výstavy jako v, nějakým, jako v nějaký frekvenci jednou za dva roky v průměru. A ty, takže vlastně za posledních jako šest let, dejme tomu, byly tři. A většinou jsou tady opravdu navázaný vlastně na něco, co se trošku jako děje děje vlastně v tom současném umění a já si ty témata zase až tak nejsem, nejsem v té fázi, že by si dokázal něco jakože úplně jako vymyslet a udat jako nějaký trend, tak bylo by to hezký, ale to mi fakt ještě jako, <laughs> eh, tak daleko jsem jako nedospěl, takže No ještě jeden takový jako důležitý asi příznak toho je, že já vlastně většinu uh, té výstavy, a to jsem právě teďka trochu jako se snažil vyříct třeba na, na komentovce eh, té výstavy Apokalyps v Ústí nad Labem, že většinu té výstavy se držím v takovém stavu takový trochu jako nevědomosti, že, že sám vlastně tomu úplně nerozumím. Někdy je to možná až trochu moc, <laughs> jako. ale a pro mě ta výstava není vlastně asi něco, čím bych chtěl dát jako nějakou definitivní odpověď jako na něco. Jo? Že, že, že vlastně mě baví, baví vlastně určitý proces jako nějaký otevřenosti a i třeba v té komunikaci s těma autorama často ať tak jako polovědomně nepřekročím ten práh toho, kdybych si nechal tu věc třeba úplně doříct, anebo bych z těch lidí úplně vylámal jako nějakou dokonalou interpretaci a sám si tam jako nechám radši i pro sebe nějaký odstup, jako nějaký moment neznáma. Nevím, jaký to má asi přesně důvody, ale možná protože vlastně dřív, než jsem ty výstavy dělal, tak jsem o nich jakoby spíš jako psal. Mm a přistupoval jsem k ní vlastně jakoby z druhé strany, vlastně nějakého to kritika nebo interpreta a vlastně pořád mě trošku baví, když ty výstavy na ně dělám, dělám si na ně jako dívat z toho odstupu jako nějaký No. Jo, já jsem se ptala právě v souvislosti s tím, že mm, často vlastně se prolíná to, témata um, ehm, těch kurátorských výstav s nějakými jakoby, um, tvýma textama, mm. takže um, jsem se ptala na tu návaznost, mm. jakým způsobem spolu ty věci komunikují, třeba jestli se nějak doplňují, nebo um, ta výstava je reakcí na ten text, mm. nebo mhm. naopak. No to je něco, co se vytvořilo jako model opravdu až tady vlastně během toho působení na té škole. Takže jako dá se říct, že jako samozřejmě v pozadí těch věcí je nějaký zase jako institucionální fungování, tady to je úplně jako když budu jako explicitní, tak nám se během posledních tří let podařilo vlastně opakovaně si šáhnout na jako relativně jakoby velký grant nějakého specifického výzkumu. A v rámci toho jako se primárně mají generovat samozřejmě jako knížky nebo, nebo texty. Ale vždycky se dal najít nějaký způsob, jako v rámci toho i udělat třeba jako nějakou výstavu, ale ten, ten text tomu vlastně musí být. A já jsem si vlastně tím pro sebe vyzkoušel u toho třeba těch vzpomínek na budoucnost dva, tady tenhle ten model, že se dělá jako souběžně v podstatě ta výstava i ten text a ta kniha nevzniká jako katalog té výstavy, ale vzniká spíš jako nějaká jakoby volnější esej, trochu studie, která jde vedle té výstavy. A já nevím, teďka jsem se díval na rozhovor, <laughs> to je asi taky jako blbý srovnání a možná jako samozřejmě uh, trochu jako ješitný, uh, jako s uh, Nikolasem Buriodem, který vlastně jako, když tam jako popisoval nějak uh, tu altermodernu, jako to trienál, kde dal nějaký výběr, takže vlastně potom jako napíše ten jako deradikant, jako it má jiný název ta knížka, ale vlastně vychází to z té výstavy. Tak ten princip, jakože vlastně se tou výstavou jako nedá říct úplně všechno, jako dá si říct jako něco strašně silně, ale něco ne. Co se dá říct pak jako naopak v tom textu, tak eh, to je pravda, že něco, co mě teď jakoby zajímá, jako nějak to jako zkoušet rozvíjet a, a posouvat ale jde to, jde to jako samozřejmě pomalu, že jo? protože zase to vím, že když to udělám jako letos takhle, tak příští rok jako si budu muset dát jako voraz. <laughs> A ty jsi mluvil o, řekněme, vztahu výstavy a přímo vyloženě knihy nebo nějaký delší eseje, ale mě by zajímalo, co pro tebe vlastně znamená přímo doprovodný text k výstavě. Mhm. Eh, protože třeba vlastně v souvislosti s tou výstavou eh, Apokalypsní mm, jsem se setkala s kritickým hlasem, který neopak vlastně říkal, že ten text možná až moc jakoby eh, už doříkává tu výstavu a mm, tak jakou vlastně roli eh, pro tebe ten, ten vyloženě doprovodný text k té výstavě hraje, což se možná váže vlastně i s eh, nějakým očekáváním, co ta výstava má vlastně v úzovkách jakoby dělat mm-hmm. s divákem. No, jako zajímavé je, že ty reakce jsem vlastně zaznamenal jakoby dvě naprosto rozporuplné, jakože jedna byla, že v tom textu je toho moc a druhá byla, že co všechno tam v tom textu ještě jakoby není, že jo? tak uh, eh, to si člověk těžko vybere, ale Pravda je, že asi mám tendenci k nějaký jako malinko polopatečnosti nebo takovým jakoby spoilerům v těch textech. A je to zase něco, co je třeba pro mě jako intenzivnější u těch jako solovek, jo, kdy um, se snažím třeba s tím jako jedním člověkem, aby to pro mě zase mělo nějaký smysl pracovat tak, abych uh, sám sobě nebo tomu jako umělci nabídl třeba nějakou interpretaci, která může být nějak zajímavá a trochu jakoby doufám, že může být zajímavá vlastně i pro diváka a je fakt, že v tomhle jsem asi trochu jakoby autistický nebo se pak jakoby neptám na nějakou jako zpětnou vazbu, jestli tam toho nebylo jakoby třeba moc a tak. A je fakt, že Jedna věc, kterou určitě jako nedělám nebo neumím dělat, tak jsou takové ty jakože tiskové zprávy, kde se napíše nějaký jako elementární penzum informací a pak si s tím dělejte, co chcete. A už vlastně v té galerii mladých někdy od toho roku 2008 jako víc a víc jsem asi jako měl tendenci směřovat k tomu, že ty texty jsou vlastně takové jakoby příběhy, které jdou jakoby vedle těch výstav a jsou asi trošku víc jako ukecaný, než by jako nezbytně museli být. A zase je to pro mě jako něco, co mě na tom na tom zajímá, že někde fakt, že to jde už trošku do takových jako extrémů v vozovkách. Já nevím, teďka s Danem Vlčkem jsme dělali výstavu a Galerie Galerii Kabinet T ve Zlíně a tam opravdu vznikl text, který už je jakože hustě popsaná strana A4, už je to jako vlastně čtení, který je o spoustě jako jiných věcech, které na té výstavě vlastně vůbec nejdou vidět, jako rozepisuje to nějaký jakoby background té výstavy. No já jsem se na ty texty ptala vlastně i v souvislosti s tím divákem, jakým způsobem o tom diváku, řekněme, přemýšlíš dopředu, jakou tam roli tam právě hraje i ten text um, v pochopení té výstavy nebo prožití té výstavy? Uh, jako velkou a zároveň ale musím říct, že mám pocit, že víc a víc nebo míň a míň se dokážu uh, vlastně vžít do té, do té pozice toho modelového diváka. Zase jako je to nějaké postižení tím asi, co jsem jako studoval, že jsem dělal jako tu vlastně pedagogickou fakultu a přišel jsem k tomu světu umění v podstatě opravdu jako zvenku, takže jakoby mám tu zkušenost toho jako nepoučeného diváka, který opravdu si postupně pro sebe ty věci jako nějakým způsobem objevuje a je vlastně rád za to, že mu někdo trošku něco jakoby, jako naznačí a tak. Takže mám pocit, že jsem <clears throat> jako vystý čas to cítil tak, že mám jako porozumění pro to, kolik, <clears throat> jak je potřeba to nadávkovat, jakoby ty informace, aby to nějak jako fungovalo. Ale myslím, že jsem tenhle ten pocit měl ještě silnější v době, kdy jsem jako třeba psal recenze. Jako kurátor je pravda, že už je v, se tím daleko víc vlastně v tom procesu tak jako utopený, že, že, tu, že to trochu jako ztrácím. Ty vlastně celou dobu mluvíš o mm, tom textu v souvislosti s nějakým ideálním divákem nebo o možnostech komunikace skrze ten text s eh, divákem, ale myslíš, že je tam třeba nějaký jakoby i mm, rozdíl v rámci eh, regionu, protože ta obeznámenost s určitým diskurzem je přece jenom možná jiná v, eh, někde v menším městě a v Praze, tak jestli mm. pracuješ um, v rámci toho textu i s tím, s, tím, s touhle mm. informací. Jasně. Uh, no, myslím, že se snažím nepracovat tak moc uh, s tím místem, jako s tím, co si představuji, že je okruh diváků té galerie. Takže zase může být jako modelový ten zlín, kde samozřejmě uh, vím trošku, protože už jsem tam byl předtím xkrát jako na vernisáži a, a dělali jsme tam už jako nějaké výstavy, tak vlastně tuším, že ta skladba těch lidí je taková, že víceméně to jsou lidi, kteří uh, se v tom současném umění jako nějak jako orientují. Že tam, že tam nechodí zkrátka a teďka to nemyslím jakoby nějak zle, že tam, že tam nechodí někdo tak jako mm, se podívat jako na hezké obrázky, protože já nevím, třeba jako sobota odpoledne a, a že se to sluší. Jo? Že určitě tam jakoby přijde pár takových lidí, ale nejsou, nejsou jako většina, a většina toho publika. Třeba v tomto konkrétním případě jsem se snažil ten text psát jako pokud možno trošku jako lehčej, i když přiznávám, že se tam pak trošku šermovalo s nějakým postfordismem a tak, tak <laughs> to už asi není úplně jako pro každýho. A jinak já jsem teda trošku právě zdeformovaný tím, že většina těch galerií, v kterých jsem v poslední době se nějak pohyboval, tak, tak patří právě mezi ty galerie, které už jako si myslím, že mají poměrně jako stabilní skladbu nějakých diváků, ke kterým vlastně můžu mluvit eh, bez nějakých velkých, že bych se musel nějak hrozně ovládat a říkat si, jo, to už je vlastně jako moc, se už bych jako neměl, eh, neměl zajít. A je mi jasný, že, že jako by tam měla taky fungovat jako něco, jako nějaká jako funkční gramotnost nebo nějaká funkční práce s tím jazykem. A kdybych věděl, že jdu zkrátka do opravdu třeba městské galerie a ve vlastně Veselí nad Moravou, vlastně odkud jsem, tak bych nemohl, nemohl vlastně asi používat tu dikci takhle nekompromisně, jakože bych musel hledat nějaký způsob jako nějakého jako zjemnění, ať už jako v konkrétním lexiku, zkrátka používat jakoby méně samozřejmě nějakých jako specifických jakoby obratů a, a víc nabízet nějakých ještě jako obecnějších jako vstupů. Myslím, že tohle to jsem schopný trochu, jako samozřejmě toho si jako vědomý jsem, ale a, když se jako volídnu no, jakoby dozadu za těch pár let, tak mám pocit, že většinou jsem to takhle moc řešit nemusel, anebo právě už jsem se dostal do takový ty jako elitářský pozice, jsem, že jsem si říkal jako souvod, jako no, že vlastně i v té galerii mladých jako, <laughs> jako je pravda, že tam samozřejmě může taky jako, a bylo by to hezký a vždycky jsme se na to jako těšili, že tam jako přijde uh, jako někdo, kdo není takový ten jako a priori už jako předvychovaný divák současné umění, ta zkušenost potom byla taková, že stejně to je to většinové publikum a takže člověk vlastně myslí na ty lidi, kteří v té galerii vlastně vydá nejčastěji. No, to je asi přirozený. Co třeba vnímáš eh, ze své zkušenosti jako důležitý nástroje vlastně toho učení se, jak být kurátorem, mhm. co, ti, co to by osobně jako pomohlo a co vnímáš obecně řečeno jako no, právě užitečný nebo nějak stěžení uh, eh, při té výuce vlastně jako mm. kurátorství. No pravda je, já to vlastně tak možná vznu jakoby odzadu, jakože Nevím, jak obecně. Jo. Třeba tady konkrétně je to trochu jako virtuální realita, protože samozřejmě to kurz o kurátorství pro výtvarné umělce. Jo. Takže jako nepředpokládáme, že by někdo z nich eh, na základě toho kurzu nějak jako prozřel a chtěl se vrhnout na kurátorství, ale zároveň samozřejmě víme, že hodně lidí jako nějakým způsobem jako se snaží občas udělat nějakou výstavu a tak a spíš se snažíme jim nabídnout trochu nebo víc jakoby je vtáhnout o tom uvažování toho pohledu z té druhé strany. Já nemám jako moc zkušenost jako s konkrétníma obsahama kurátorských jako studií v České republice, bohužel, jako, nebo, nebo nenašel jsem se jako někdy čas, že bych to nějak jako víc jako do detailu studoval. Ale <clears throat> jako je moje jako nějak jako obecný uh, takový jakoby náhled na to se formoval a dost tak jako radikálně, někdy myslím, že v roce 2010 11 teďka si nejsem jistý, kdy to přesně bylo, jsme byli s e, Jesperem Alvérem a vlastně se bylo Grosovou na takové konferenci v Kasselu, která se jmenovala a eh, teďka jsem vlastně zapomenu přesně ten název, ale týkalo se to vlastně jako kurátorství jako, jako formy institucionální kritiky. A to bylo vlastně jako poprvé, kde jsem tam viděl a vlastně tu sešlost jakoby těch jako etablovaných mezinárodních jako kurátorů, jako Maria Lind a další, a lidi, kteří zároveň vlastně učili třeba na těch kurátorských studiích, jako na Bart College a tak dále. A potom tam byly vlastně ty studenti těch kurátorských studií, taková ta jako generace těch jako ambiciozních jako 25 až jako 30 kteří vlastně studovali spolu v tom Curychu, nebo ve Štokholmu, nebo v Londýně, jako na Royal College of Art. A, a tenkrát to bylo vlastně pro mě jako hrozně zvláštní jako sledovat to, že oni vlastně teda mluví tím stejným jako jazykem, něco je v té škole jako naučili, oni ovládnou jako nějaký ten diskurs, něco se jako a vlastně všichni vycházejí z té školy teda s tím razítkem a s takovými dost jako podobnýma zkušenostmi, že jsem si vlastně odnášel jako z té konference takový, byl jsem trošku jako z toho vyděšený a přišlo mi, že je daleko zajímavější a smysluplnější se to učit jakoby od spodu bez té školy, že to vlastně jako není potřeba a tak. A to si vlastně jako nějakým způsobem teda myslím pořád, jo, že si myslím, že jako absolvovat kurátorské studia eh, je z hlediska toho naučit se jako tu profesi jako kurátorskou víceméně stejně zajímavé nebo stejně důležité jako třeba studovat umění. Že určitě to může jakoby něco jakoby dát, ale stejně to samo o sobě jako nic moc eh, jako neřeší. To, co mně přijde z hlediska eh, jako té mé skromné jako praxe naprosto zásadní, co u nás vlastně většině z nás jako chybí. Takže a to kurátorství má jakoby nějaké jako úrovně nebo má nějaké provozní jako systémy. A že my jsme tady všichni schopni se naučit kurátorovat v tom panku, jsme všichni schopni se naučit jako kurátorovat jako v, v DIY, jako galerii, v jak jsme schopni udělat výstavu s rozpočtem pětistovka a tak. To se všichni jako nějak jako naučíme. Ale nikdo z nás se vlastně jako nenaučí udělat výstavu jakoby ve velký kamenné instituci s rozpočtem jako půl milionu. Jo. A je to vlastně jako nějaký druh kompetence, který u nás vlastně nejsem schopný získat, protože není jakoby kde. A, a tohle mě vlastně teda přijde strašně zajímavý. Jakoby jak třeba, mm, jestli i tohle to se dá nějakým způsobem jakoby učit, anebo uh, <clears throat> že vlastně to je možná teda jeden z důvodů, proč se třeba, nebo taková ta asi jako obligátní nebo představitelná teorie, proč se tak málo našich kurátorů třeba prosazuje v zahraničí, protože vlastně si nevytvoří tady ten druh vlastně těch jako profesních zkušeností, že vlastně nás to nějakým způsobem, <clears throat> na jednu stranu je to kouzelný, že jsme schopni jako všichni udělat ty věci jako z toho mála, ale pak nás to vlastně jako limituje v, nějaký, jako v nějakých ambicích, představivosti, ve schopnosti používat vlastně nějaké instalační techniky, protože víme, že si je nemůžeme dovolit, tak si je vlastně ani nepřipustíme jako něco, co bychom mohli používat a tak. A tak tohle mě třeba přijde jako velký téma, který by bylo strašně zajímavý třeba řešit jakoby i v té škole, který si dovedu představit, že musí být strašně, mavý, strašně zajímavé řešit jako v rámci třeba kurátorských studií a doufám, že se řeší. Ale které třeba my tady jako neřešíme, protože už je to asi jakoby příliš jako daleko jako insiderský problém jako kurátorství, takže my spíš opravdu uh, to máme třeba teďka vystavený, takže se obecně snažíme jenom ukázat, že Vlastně já nevím, se od sebe právě liší jako institucionální kurátorství ve sbírkotvorné instituci od jako pozice jako kurátora, který pracuje, já nevím, jako na volné noze od toho, kdy se dělají nějaký specifický druhy výstav, typu jako výstava zaměřená na public art nebo výstava jako zaměřená jako na něco, tak spíš jako ukázat to, že vlastně za každým tímhle za oblastí je třeba nějaký jako jiný druh rozhodování, jako jiný druh strategií nebo jiný druh kompetencí, že někdo zkrátka musí jednat s nějakýma úřadama, že to nějak, nějaká kompetence jiná, než jednat, já nevím, s někým, kdo zpravuje sbírku nebo archiv, jo, že. Takže jdeme po takových víc jako obecných jako věcech. No. A ta profesionalizace jakoby je jeden, jeden aspekt, který jako bude vždycky podle mě souviset s tím prostředím jako takovým, že dokud to zkrátka bude tak, že u nás bude většina jako institucí fungovat na bázi příspěvkových organizací, kde pracují zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří tam zkrátka čekají na ten jako důchod. A jo, zabíhali bychom do nějakých jakoby, detailů a všichni víme, jakoby, jak to je, že open call jako na pozici kurátora v nějaké jako instituci si ne, nevybavuju, že bych jako nějaký zaregistroval za posledních pět let tak eh, to jsou jako zjevné limity, jako nějaký jako profesionalizace jako v oblasti kurátorství současného umění. Ale zároveň si myslím, že právě máme minimálně tu možnost se učit, jako v tom, že eh, je víc a víc možností jako vyjet někam ven na kurátorskou rezidenci nebo se setkat jako s někým, eh, jako myslím si, že v tom je zajímavý jako sledovat, o tom se třeba víme hodně se Zuzanou Jakalovou, sledovat vlastně určitý jakoby spoždění toho institucionálního provozu jako kurátorství a toho umění, že vlastně hodně věcí, které se nějakým způsobem podařilo nastavit nebo etablovat vlastně pro umělce, mm-hmm. tak eh, teď jakoby to teprve asi se začne dít jako pro ty, eh, i pro ty kurátory jako někoho, kdo má vlastně podobné jakoby potřeby eh, v tom, že bez toho rozhledu, bez toho, bez toho pochopení, jako jak to funguje, jinde, tak eh, se neposune dál. Může samozřejmě dělat eh, jakoby dobře tu svoji práci, tak jak ji dělá. A třeba já osobně to řeším jako dlouho, ten limit toho, jestli jako se můžu někam dál posouvat, jako když zůstanu sedět jako v vozovkách, jakože na židli v Brně. A, ale to je vlastně <laughs> jako zase na, jin, na jinou otázku. Jakoby. No, myslím si, že když eh, člověk chce chce nebo má tu ambici jako uh, uspět tak, aby ho znal někdo jiný než, než eh, pár lidí tady, tak stejně musí dřív nebo později samozřejmě se sebrat mm. do toho zahraničí, jakože odjet, protože jinak to jako mm, nejde, že jo.